já tá me enrolando. Acorda, menina, que o sol já está brilhando. Levanta, fofinha, não é pra se esconder, senão eu faço cosquinha Vamos acordar pra já tá me enrolando. Acorda, menina, que o sol já está brilhando. Levanta, fofinha, não é pra se esconder, senão eu faço cosquinha. Vamos acordar pra comer.